पिपल पतिया पाही चूड़ा खन के पंठन के मुटियारा आया आया पटोला बन के गन्ना दे विच पीपल पतिया पाही चूड़ा खन के मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना Dial better चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया forgive